es atceros vēl maija demonstrācijā kādreiz padomīs laikos. Sniegs, sniegs, uz, uz, uz, ar izplaukušiem bērnu zariņiem, tur ar karogiem gājām, ja? Un sniegs krita. Jā, tā arī bija. Bet tā diena bija ļoti skaisti. Tāpēc, ka tu devi man dzīvību, māmulīti. Nu, to... Vienākamais mēs dodām. Bet tagad kas nu tieši izveidojas? Auklē mani, mamoli. Nu, palīdz. Viņa valodītes tupulī, lai es loku valodī. Tagad atkārtosim. Es jau nevaru, es jau nevaru palīdzēt, ja mēs neatkārtojam tekstu. Un tagad, kāpēc tas ir? I'll play money. klausījos pēc meiteņu dziesmas un māmiņām. Tas tikai tās meitenes var paklausīt. Nu tagad vīriem vajadzētu uzdziedāt. Jāni, Jā. tu mums esi liels dziedātājs un mums ir tā viena vīra dziesma. Kas jau tur bija par dziesmu? Es pie dzīvu dzelu šo vīru. Nē, bet labāk tur tādi tie vārdi. Ā, es zinu vienu labu vīru dziesmu. Nu, strauji, strauji, jums, bet mēs vēl arī. Tu negribi? Jā, jā. Tā ir lustīgi dziedāt. Jā, tieši. Strauja, strauja upetesei, strauja, strauja upetesei, garbā liņanam durvīm, garbā liņanam durvīm, nedrīkstei. baltus smilti, ūdens kaloj kumeliņu, ūdens kaloj kumeliņu. Spoža spalva kumeļami, spoža spalva kumeļami. mana vīra māte, sildies mana vīra māte, es tev labanu vēlēšu, es tev labanu vēlēšu. Nu, kas vēl var būt? Kas vēl gatavi? Jā. Tāda. Es tikai noslēgumu, jā, jā. tad notaurēšu noslēgumu. Labi, izklausies. Aiziet tikai tā, lai nav saules. Čun, čun, čun, čun, viņš saka. Tas ir čunčiņš. Kurpuņš. Jā, jā. Tas nav mūsu viss mazākie. Nu tad paldies, mīļie dievi, paldies. Čunčiņš, tagad es teikšu noslēguma runa un dziedāšu. Poj, ptička. Poj. Tas varbūt seistāk. Paldies, mīļie dievi, par tiem 50 gadiem. Tie ir bijuši vareni un skurbinoši. Paldies, ka mums uz rindām ir bijis tas spēks nokļūt līdz šai dienai. Esiet ar mums un nepametiet mūs mūsu ļoti grūtajās dienās. mēs kopā izveidosim viskaistāko iekārtu, kādu jūs dievi esat iecerējuši. Tas ir tikai rakstīts. Lai mūsu visām dzimtām, mūsu dzimtas piramīdā ir lieliski apstākļi, dodiet lūdzu tos mums. Mēs darīsim visu, lai īstenot labklājības mīlestības, gaismas iekārtu, miera iekārtu, rāmalu. Un, lai mūsu tauta varētu plaukt un attīstīties savās mājās,

pagaidi man roku. Tagad es pats taulēšu. Nu, kā? Vispār prom, ja? Tagad būs ļoti skaļi. Labi, labi. Jā, spēcīgi. Nu, nu, nu, Te ir atbalsts liela. Oh. Tas bija viss? Jā. Ah, à, labi. Un tagad tev man jānes uz mājām. Jā, es kādreiz mans vīrs mani nes. Kur tu esi? Eju. Es tā sapratu, ka sauc, kurš nesīs. Es nevaru ieraudzīt, kur, kur viņš palika. Joprojām filmē. Vai? Rekuji tas, kurš nezinu, kurš tas ir. Ziemelis sāka. Vai ne? Nē, pa šitiem kukurņiem un zariem. Nu, Jāni, tu vēl tad drīksti dest. Viņš neuzņemās. Tu nebaidi vīri. Fiziski, bet morāli aiznest. Jā. Ejam. Nu. Ejam. Ar morāli man nav problēma, godīgi sakot. Morāli aiznes es tev varu, bet fiziski ne. Tev vajadzēja Vispār, kā tur bija ar jums? Jūs tur man solījāt mētāt šodien? Kājām tikai pāri. Andi, kad tu jūs man mētāsiet? Vai ar taču izbraukt? Nu, nē, nē. Andi, Ko? kad jūs man mētāsiet? Nē, tu atteicies. Nē, tu es vakar atteicos. Es atceros, atteicies. Bet šodien es neatsakos. Nu, jā, tas māju, ne jau šeit. Mētāt, šeit nevar mētāt, te bija, redzi, zari. Ah, ah, ah, jā, stīvi. Te nav uz tā, tur uz krēpējā uzteļina, tad jāmetā. Mm -hmm.